أعظم إكرام أن يكون الذين حولك على شاكلتك أو قريبين منك وأنا أقيس على ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقا من داعية يهيئ له إخوة حوله قريبون منه هي نعمة كبيرة جدا الإنسان مع من يماثله يستأنس وينطلق وهي مساعدة معنوية تفوق المساعدة المادية بكثير إن الله اختارني واختار لي أصحابي